kita selalu bersama Jika nanti engkau pergi Jangan pernah lupakan kita Jika nanti aku pergi Tunggu aku hingga kembali Bersamamu